do meu coração. conhece, meu nome é Carol Brasolim, deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar um like, um comentário, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, galerinha, tô aqui de manhã, bem bela, prestes a tomar meu café da manhã. E aí eu tive uma ideia. Por que não passar 24 horas comendo tudo nas temperaturas invertidas? Como assim, Carol? Como assim temperatura invertida? Normalmente a gente toma uma Coca-Cola Coca-Cola gelada a Coca-Cola vai ser quente. Normalmente a gente come, tipo assim, um arroz e tal, quente. Então vai ser gelado, ou congelado no caso. Normalmente você come o quê? Uma batata frita? Quente, vai ser gelado. Um café? Quente, vai ser gelado. E assim sucessivamente. O que for gelado, por exemplo, um sorvete, vai ser quente. Então vamos começar esse vídeo que eu vou gravar esses 24 horas comendo tudo nas temperaturas invertidas. Bora começar? Então, galera, é o seguinte, vamos começar, né, pelo cafezinho da manhã. Agora são 9 horas e 46 minutos e normalmente o que eu tomo de café? Um café, eu faço esse aqui, que é o cappuccino da Starbucks. Normalmente, quente, queimando, eu amo quando tá fervendo. Mas hoje eu vou fazer e vou colocar o que? Minhas pedrinhas de gelo. Isso aqui são, eles são pedras de gelo que ficam dentro do negocinho para não pegar o gosto do gelo tá? Agora eu entendi! Esses são os gelos que eu tenho aqui em casa. Mas aí eu vou colocar as pedrinhas de gelo dentro do café pra ficar um café cappuccino gelado. Eu não gosto muito. <laughs> Na realidade, eu tive uma ideia muito melhor. Nessa máquina, eu consigo selecionar aqui, ó, se eu quero ele frio ou quente. Então, eu já vou direto colocar no frio. Oxi. Ó, ele já vai fazer direto ele tá gelado. E eu ainda vou colocar o gelinho dentro. E além do café que eu tomo toda manhã, esse cappuccino, que no caso agora está gelado, eu também como sucrilhos com leite gelado. Eu amo o leite bem geladinho, só que hoje ele vai ser quente. Que pena. Então tá aqui, ó, galera. Sucrilhos e o leite geladinho, como eu amo, só que direto para o <laughs> micro-ondas. Vou colocar um minuto e meio para ficar fervendo. Gente, o micro-ondas apitou aqui. Tá saindo fumaça. Olha isso. Nossa, virou manhaca, né? Virou quase uma massa de, de sucrilhos. Bom, vamos lá. Tudo invertido. E sem foco também. Né, foco? Agora temos foco. Bom, então chegou a hora do meu café da manhã invertido. Mostrei pra vocês o que eu fiz. Tenho aqui os sucrilhos. Não tenho uma colher, vou buscar uma colher, né? Porque o negócio já tá fervendo. Como é que eu vou comer? Prontinho! Tenho aqui... Olha isso, gente. Dá pra ver a quantidade de fumaça que tá saindo disso? Tá demais, demais, demais, demais. Eu não sei se vocês conseguem ver. Vou tentar focar pra vocês, sem derrubar o potinho. Mas olha, enfim, tá saindo muita fumaça. Ó, eu acho que tá até quente demais. Hum, não é horrível, mas não é bom. É que eu gosto, tipo, quando o leite tá muito gelado, sabe? Se for só temperatura ambiente, eu já não gosto. Hum, no. O leite tá fervendo. Fervendo, realmente. E agora vamos para o café. Aqui tá as pedrinhas de gelo, que no caso já estão derretidas, ó. Já dá pra ver ela derretidona embaixo café tá bem bonitinho, é um cappuccino, né? Só que gelado. Não sei como é que vai estar tá isso aqui, não. Nossa, café gelado é ruim. Meu Deus do céu, mas eu preciso comer, né? Porque senão eu não vou me alimentar o dia inteiro, porque nada vai ser bom. Bom, bom, bom, assim. Bom, galera, fiz uma reunião, fiz algumas coisas que eu precisava e chegou a hora do almoço. Eu já me preparei e eu pedi um Mac com batata frita. Quando ele chegou, olha só pra onde ele foi. Já coloquei direto no congelador. Gente, tem gelinhos em cima. Olha isso. Tá com um gelinho em cima do tempo que já tá aqui Chega, tá duro. Meu Deus do céu. Enfim, vai ser um hambúrguer com batata frita congeladíssimo. E junto com o hambúrguer e a batata frita, eu também pedi um refrigerante. No caso, o refrigerante é ótimo quando ele vem super gelado, né? Mas hoje ele vai pro micro-ondas. Então bora esquentar esse refrigerante. Então, galera, é o seguinte, eu abri aqui a Coca-Cola, que por sinal tá geladinha. Vou colocar no copo, né, porque não vamos poder colocar a latinha no micro-ondas. E daqui vai direto <laughs> pro micro-ondas. Ah, um minuto e meio também. Bom, galera, então eu tô aqui com o meu almoço. Eu tô meio desesperada. A coca tá saindo fumaça. Olha a batata frita. Nível que ela tá congelada, ela nem mexe. Que eu realmente... Gente, só queria dizer, quando vocês acharem que vocês são desastrados, lembrem-se de mim. Olha o que eu fiz. Bom, eu vou arrumar aqui e vou voltar pra comer. Bom, galera, o desastre ambulante, mais conhecido como Carol Brasolim, voltou. Tive que passar álcool na mesa inteira, né? Porque senão ia grudar até a próxima geração da quantidade de açúcar que tem na Coca-Cola. Mas enfim, já esquentei de novo, ó. Tá sendo fumaça. Tá aqui a batata frita congelada, porque eu deixei ela, acho que ficou umas 3 horas. E olha esse hambúrguer, galera. Ele tá duro de tanto que tá congelado. Tipo assim, o queijo, olhem isso queijo tá completamente duro. Olha, eu tô encostando, ele nem se movimenta. Não sei nem se eu vou conseguir comer isso, olha isso. Ele nem dobra. Não sei se eu vou conseguir mastigar, quero dizer. Mas vamos tentar, não é mesmo? Tudo por este canal maravilhoso. Gente, tá muito congelado. Mas beleza. Olha, dá pra ver o quanto eu tô mexendo e ele simplesmente não se mexe? Vou confessar que Mac consegue ser tão bom que é até congelado. Então vamos ver a batata frita. <laughs> Vocês escutaram? Tá puro gelo. Deu pra escutar? Tem vários pedacinhos de gelo, mas tá bom também. E agora, isso que eu tô com medo que, que vai acontecer dentro da minha barriga quando eu tomar essa Coca-Cola queimando, porque não tá quente, tipo assim, não tá temperatura ambiente. Porque eu vou no mercado, às vezes, compro a Coca quentinha e tomo. Agora, fervendo, Nossa senhora, fica ruim. Perde totalmente o gás. Totalmente o gás tá quente, bem quente. Eu botei um minuto e meio. Vou continuar aqui. Meu almoço mega <laughs> macio. E já volto para o lanche da tarde. Então, galera, chegou a hora do lanchinho da tarde. Quem me conhece bem, que já tá inscrito no canal há um tempinho, sabe o quanto eu sou a apaixonada por açaí. E aí eu decidi que o meu lanche da tarde vai ser açaí hoje. Olha aqui, eu tenho açaí congeladinho, tá bem congelado inclusive. E ele vai diretamente pra onde? Exatamente, pro micro-ondas. Colocar o quê? Dois minutos e meio? Acho que dois minutos e meio tá bom. Então, galera, já está apitando aqui. Vamos ver como está. Nossa, está quente. Hum. <laughs> Nossa, vocês estão vendo a fumacinha? Nossa senhora. Será que isso aqui vai me fazer bem, minha gente? Que medo. Dá pra ver a fumacinha? <laughs> Então vamos, né? Então vamos lá. Então, galera, já estou aqui com o meu açaí. Delicinha! Antes de tudo, deixa seu like. Antes de eu provar isso aí, já deixa o seu like. Quem ainda não é inscrito, se inscreve neste canal maravilhoso. E comentem quais vídeos vocês gostam, quais vídeos vocês querem ver aqui no canal, que eu vou sempre gravar pra vocês. Agora eu vou provar este açaí. Gente, nossa, nem sei. Mas eu tô tomando caldo, sabe? Tipo sopa de, de mandioquinha. Parece isso. Nossa senhora. Hum. Assim, eu não vou dizer que é ruim, porque o gosto do açaí, ele permanece. Só que é estranho, assim. Tipo, o fato de ser líquido já é um pouco meio estranho, né? De ele não estar tá com a consistência que a gente normalmente... Parece que muda o gosto só pelo fato de estar quente. Ele fica... não sei. Não gostei muito, mas também não tô com opção, né? Eu tenho que ficar 24 horas comendo temperatura errada. Eu vou comer o açaí assim sim, porque senão eu vou morrer de fome. Então eu vou comer assim mesmo. E galera, já tá quase anoitecendo e eu decidi fazer um suquinho de laranja. Só que como eu estou 24 horas comendo na temperatura contrária, eu vim, né, mostrar pra vocês que neste caso o suco ele tá na temperatura ambiente. O que, que a gente vai fazer agora? Isso mesmo, bora lá colocar no micro-ondas. Micro-ondas, meu amor. Hum, acho que vou botar numa xícara, né, gente? Melhor. Então, ó, vou colocar dois minutinhos o suco de laranja. Acho que tá bom, né? Gente, vocês acreditam que eu quase derrubei o suco de laranja também? Tô com a mão bamba hoje, mas enfim, ele tá aqui, ó. Nossa, chega tá quente assim, ó. Tá aqui o suquinho de laranja, bem laranzinha E agora vamos ver qual que é do suco de laranja quente. No! Acho que eu exagerei no tempo. Gente do céu, tá muito quente. Nossa senhora. Ah, nossa, queimou hard. Sabe quando queima e dói aqui? Vou de novo pra tentar sentir o gosto. Ah, fica azedo, mas acho que já tava azedo, mas nossa, ficou ruim. Acho que eu vou passar sede mesmo nesse vídeo, porque todas as bebidas ficam muito ruins. A coca fica terrível, suco de laranja fica pior que a coca, eu acho. Então acho que eu vou passar sede nesse vídeo mesmo. Vou esperar a janta pra terminar <laughs> logo, pelo amor de Deus dois mil anos depois. Bom, galera, chegou agora a minha hora da janta. Eu confesso que eu não tô muito legal. Eu não sei se foi o açaí quente, se foi o suco quente, mas me deu uma dor no estômago estômago, tô com muita dor no estômago, então eu não vou comer nada muito pesado, eu tinha pensado em comer uma pizza congelada, ou, né, alguma coisa nesse estilo. Mas aí eu lembrei que eu tenho uns salgados, que ele é um salgadinho feito de frango com couve-flor. Eu sempre faço eles à noite, coloco no air fryer pra esquentar, e eles estão onde? Isso mesmo, no congelador. Eu acho isso aqui, tá aqui ele, ó. Olha, um salgado de frango com couve-flor. Então, eu vou comer eles. Eu não sei se ele não tá congelado demais pra eu jantar ele. Eu acho que sim. Acho que ele tá, tipo, muito congelado. Então eu vou, tipo, deixar ele descongelar por um tempo. E aí eu volto pra ele comer, tipo, não, né, tão congelado assim. Porque senão eu não vou nem conseguir comer, eu vou quebrar o meu dente. Aí não teremos nem vídeo, nem dente diga! Então, galerinha, eu esperei uma hora. Eu coloquei ele descongelar na água. Mas olha, ele continua com um gelinho em cima. Tem ainda umas pedras de gelo. Mas acho que ele já não tá mais tão congelado assim. Ou sim. Mas já tá um pouquinho melhor, eu acho. Só que ele tá bem gelado. O bem gelado mesmo ao ponto... Ele tá sendo fumaça ainda. Fumaça do gelinho, ó. Dá pra ver o gelo. Eu deixei ele fechadinho, coloquei ele dentro da, Ó, dá pra ver as pedras de gelo. Mas enfim, eu vou tentar comer. É, realmente <laughs> acho que não vai dar. Olha. O garfo simplesmente não fura. Tá muito congelado. Mas eu vou tentar. Ó, consegui tirar um pedaço. Tá duro, duro, duro, duro, duro, duro, duro. Só pra mostrar pra vocês porque, né, vocês não conseguem sentir a temperatura. Mas, ó, dá pra ver que ele tá bem gelado, que o frango tá congelado. E essa vai ser minha jantinha. Oi, Foco! Tudo bom? Ah, nesse momento vocês estão como? Com problema de visão, né? Porque o meu foco está deixando vocês com problema de visão. Não se preocupem, vocês não estão com problema de visão. Uh! Gente do céu. A coca é ruim. Mas isso aqui é tenebroso. Tá tipo congelado com pedrinha de gelo. Vou comer. Vou comer. Continuarei aqui. Nossa. Bom, meus amores, chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu realmente, assim, não vou dizer que eu amei este vídeo. Que, meu Deus, eu provei coisas muito diferentes do comum. A gente nem imagina o quanto a temperatura de uma coisa pode mudar nas comidas. Mas é isso. Quem ficou até o final, comenta hashtag gelado, que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Fechou, meus amores? Eu amo muito vocês. Tchau!